Hæ! Velkomin í HR! Kom inn! Þetta er alrými HR. Hérna er vanlega pakk fullt að nefnum, sitja allan hringin hérna. Þegar lífið hefur bara svona endalaust upp á að bjóða, þá getur verið mjög erfitt að velja einhverja eina leið. Mér finnst allt um námið áhugavert, bara hvernig fólk haga sér, hvað fólk yfir höfu getur verið mismunum ég fekk þess að sömu tilfinningu og ég fekk sem krakki í dóstyrkjarnum, ég fannst allt svo spennandi. En maður á bara að gera það sem að manni finnst skemmtilegt og grípa tækifærið ekki öðast. Það er alveg eðlilegt að maður þurfa að leggja eitthvað ásett til þess að ná markmiðum sínum. Það gerist ekkert að sjálfu sér. Og að gefast upp var einhvern veginn aldrei í bóði og þetta er bara að trúa sjálfu sér og sína drauma. Það er að lifa lífinu. Er það ekki?